Hello，大家好啊，我是静静啊。前两天不是说我这个车子坏了吗？然后左右摆嘛，今天开到这里来修一下。老板说是这个前轱辘的问题，要换一个前轱辘，一百五十块钱，也不知道能不能换好，啊，先试一下吧。 曲终人会散，生死两茫茫。多少情愁换来谁原谅？越为情痴狂，越是痴。 <laughs> 给谁喝？ 喝到了，喝到了，去买雪糕去了。买雪糕，买雪糕。 <laughs> 哎呀，饮料也喝，喝完。给谁喝？好，好，好，可以了，可以了。为什么不开心？他拿着这在唱歌呢，唱歌给爸爸听。他说是话筒。嗯。哎呦，这你的呢？还给你。把我山楂给我。 <laughs> 给我咬一口行了吧？咬一口，咬一口，快，来，这个给你吃。那你呢？给我咬一口，只咬一口，爸爸咬一口，快来，来，来不来？好了，我去。